Здравствуйте. Сегодня будем готовить банановые панкейки. Для этого нам понадобятся сами бананы и тесто. Для теста нужно одно яйцо, 210 мл молока, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли, 2 столовые ложки растительного масла, 210 грамм посеянной муки. Нарезаем бананы для панкейков. Замешиваем тесто. добавляем разбрыхлитель и просеиваем. Теперь нужно все перемешать до однородной массы. Печь нужно на сковороде без масла, выпекать пока не появятся пузырьки и переворачивать на другую сторону. Hellcat. Island. Mm-hmm. The bubble is